पापा हुँ? हम्म। मेरा बर्थडे मॉल में और शिखा दीदी के बर्थडे के लिए हम हॉलीडे पे जा रहे दैट्स नॉट डन इतने सारे दोस्तों को लेकर हॉलीडे पे नहीं जा सकते ना नेक्स्ट ईयर पक्का हुँ? हेलो रूम सर्विस बच्चों के रूम में केक है उसे फ्रिज में रखवा देंगे थैंक यू ये तो आते काम पे लग गई तो अपन भी अपना काम कर लेते हैं मेरे रूम में जाके तू बोले क्या